Olen koko vaalikauden puhunut taloudesta, yrittämisestä ja työnteosta. Minun mielestäni eduskunnassa on ihan liian vähän niitä kansanedustajia, jotka puhuvat näistä asioista. Jukka Kopra on puhunut näistä asioista myös tämän vaalikauden ja olen ilokseni huomannut, että hän puhuu siitä myös vaalikampanjassa.